ሙሽሮች እንዴት አምረዋል፣ እንዴት አምረዋል። ዛሬ ሰርጋቸው ማሻላ ሆኗል፣ ማሻላ ሆኗል። በረሱል ኒካ አስረዋል። ማሻላ ውሏል፣ ማሻላ ውሏል። በረሱል ሱና ኒካ አስረዋል፣ ኒካ አስረዋል። ተሳካላችን ሽሩ ወልዶ ለመሳ ሽሩ አላ ያብቃችን ሽሮ ፍቅር ሀብታችን ሽሩ አያርጅባችን مشاعر

ما شاء الله ما شاء الله acha